samler mønt. Jeg ved, den var der før. Hent en ny. Sådan en hordøs! Nej, Grete, for guds skyld! oh, skrædder. Så det er en højhellig julenat. Du, du må ikke komme til! snyder på vægten, Møller! Det skal jeg nok videre berette videre til resten af landsbyen.